artiste luxembourgeois, bientôt 38 ans et presque 32 ans de peinture. Depuis mes 6 ans, je peins, je dessine, principalement des symboles ou des monuments luxembourgeois et je dois dire que je m'amuse bien. C'est toujours pour moi l'idée de partager à la fois des émotions, des envies et surtout des souvenirs. Quand j'étais plus petit, avec mes grands-parents, avec mes parents, on se promenait dans différents endroits du pays et forcément, les minettes étaient un lieu de destination euh, de par l'histoire familiale tout simplement. À travers mon travail, j'essaye toujours en fait, comme je le disais, de montrer ce que j'aime, de raconter une histoire et une expérience. Depuis maintenant 15 ans, je travaille sur euh, le patrimoine sidérurgique industriel du Grand-Duché de Luxembourg et j'ai réalisé comme ça quatre grandes collections. Une collection qu'on a présentée à Rome, dans les termes de Néron euh, pour fêter le 50e anniversaire du traité de Rome. C'était quelque chose de vraiment très particulier pour moi. Une collection de photographies que j'ai repris des archives familiales que mon grand-père avait fait lors de cavalcades ou dans des soirées dans tout le sud du pays. Une collection de photographies noir et blanc que j'ai réalisée moi-même et cette nouvelle collection qui est présentée en ce moment au Minette Park qui sont en fait une, une accumulation. Donc il y a des archives nationales, des documents des archives nationales, il y a des photographies, et le tout est réancré avec des encres de couleurs rouge, orangé ou bleu. Et euh, ces œuvres, en fait, racontent une autre vision, peut-être un peu plus historique, de ce passé industriel. Cette exposition est née vraiment euh, de ma curiosité et des recherches que j'ai pu faire à travers les archives nationales en feuilletant les archives nationales, en, vraiment en passant de, nombreuses heures à étudier ces documents, à peu près 17 000 documents, j'ai ressorti une centaine de plans ou de traités ou de documents signés. Et c'était vraiment quelque chose de magique parce qu'on se rend compte que l'histoire en fait industrielle luxembourgeoise est beaucoup plus longue et, beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Et dans ces documents, j'ai trouvé un magnifique papier qui racontait en fait les accords bilatéraux entre le Royaume de France à l'époque et le duché de Luxembourg sur notamment les, on va dire le droit du travail. La France acceptait que Luxembourg ait des mines qui passent sous la frontière en échange d'employés des frontaliers, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et donc en regardant ces archives, je me suis dit, il faut d'une certaine manière, même sur, sur les œuvres, il n'y a pas d'humain, il faut voir comment est-ce que l'on peut rendre hommage à ces humains, à ces hommes, en mettant en place ces documents. Parce que ces documents sont incroyables, ils ont tous été faits à la main, et en superposant justement ces documents, les images, en les réancrant avec ce rouge ou ce bleu, alors on leur redonne vie. Et on se pose plein de questions sur comment est-ce que tout ça a été fait notamment par rapport au plans des mines qui sont assez extraordinaires parce qu'il n'y a pas du tout de numérique, il n'y a pas d'ordinateur ni quoi que ce soit, mais donc ce sont des sondes qui sont mises en place et des autorisations sont demandées au ministère pour savoir est-ce qu'on peut creuser, est-ce qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Et on voit ces plans de mines qui ressembleraient, d'une certaine manière, dans mon imagination, un peu à ces grandes villes américaines, à ces plans vus du dessus de ces grandes villes américaines. Et donc, il y a toute une partie d'évasion qui est mise en place. Et j'ai essayé, alors ce n'est pas forcément évident, mais de me dire concrètement, les gens qui ont travaillé sur ces plans ou qui ont travaillé dans ces mines, comment est-ce qu'eux voyaient tout cela Parce que forcément, ils devaient, quand vous êtes à l'intérieur de la mine, avec des matériaux très rudimentaires à l'époque, et en effet des petites lampes et autres, il faut bien connaître son terrain. Donc tout le monde devait connaître ses plans par cœur. Et là aussi, c'était intéressant de se replonger dans quelque chose que tout le monde a connu, mais que plus personne ne connaît. Donc c'est une, voilà, une version assez intéressante où on mélange toujours une image contemporaine qui a été faite dans les 15 dernières années, un plan qui peut avoir, euh, ou un document qui peut avoir entre 300 ans et 80 euh, ans, et une encre tout à fait moderne, dans des couleurs absolument incroyables. À travers cette expo, j'ai toujours eu l'envie justement de relier deux mondes un monde industriel qui, d'une certaine manière, n'existe plus vraiment, et le monde contemporain. Donc, on retrouve en fait vraiment des images contemporaines, comme celle qui est derrière moi, où on voit justement le Minette Park, avec un document euh, début, euh, début 20e. Et c'est toute cette dualité qui est intéressante. Cette dualité de se rendre compte qu'il y a encore des vestiges, il y a des éléments à découvrir, et il y a aussi encore une activité. Une activité industrielle dans le pays, mais qui est totalement différent de celle qu'on imagine ou de celle qu'on peut fantasmer à travers les œuvres. Sur les différentes œuvres, vraiment, je vous invite également à les regarder en détail. On a une chance incroyable, elles font 5 mètres par 5 mètres ou 3 mètres 50 par 3 mètres 50, et donc on peut voir ces fameux documents des archives nationales, on peut voir qui les a signés, quels sont les titres, et on se rend compte aussi euh, que ce sont toujours principalement des, documents qui demandent une autorisation. Une autorisation d'exploitation, une autorisation euh, de création de mines et autres. Et il y a des signatures manuscrites, mais il y a également des titres. Et donc on se rend compte que de temps en temps c'est le ministre de la Justice, de temps en temps c'est le ministère d'État, que suivant les époques, eh ben, euh, ces charges sont allouées à des personnes totalement différentes. Et je dois dire que c'est assez croustillant. Ici, on découvre l'œuvre qui est la plus grande œuvre et qui est pour moi assez magique. Une œuvre en fait basée sur du mouvement, avec deux moyens de locomotion différents que vous découvrez derrière moi et qui, d'une certaine manière, ont aussi été deux symboles qui ont marqué particulièrement le paysage en fait, du sud du pays. Avec également, donc, toujours cette idée des plans, et euh, cette idée du mouvement, cette idée du mouvement qui pour moi est très importante, cette expo qui dure un an a une vocation, elle a une vocation en fait dans le temps de se transformer. On part de la mine, on a du minerai, on le transforme, il devient une matière euh, métallique et ces œuvres, elles vont également avoir en fait une seconde vie. Après avoir été exposées, elles vont être découpées elles vont être transformées par l'atelier Dono qui va en faire une série de bagageries, de petits sacs, de pochettes. Et c'est aussi cette idée, d'une certaine manière, de ce côté un peu éphémère. Un éphémère qui dure longtemps, mais qui est recyclé et qui permet d'avoir une autre vie. Ce qui me donne aussi une, piste pour, pour l'avenir et par rapport à l'industrie, par rapport à l'industrie sidérurgique notamment, où on est dans ces systèmes de, recyclage, où on prend des anciens métaux qui sont après recyclés et qui sont reconditionnés. Et je pense d'une certaine manière qu'en 2023, l'art peut aussi insuffler cette piste. Cette piste, en fait, de proposer une exposition monumentale avec de très grands formats et de voir comment après, cette exposition peut avoir une seconde vie et qu'est-ce qu'on peut en faire. Afin de, partager en fait ces 320 œuvres, j'ai imaginé faire un livre qui justement reprend ses œuvres et euh, comme vous pourrez le voir, le livre est ponctué par toutes ces photos que mon grand-père a fait euh, en 50, euh, c'est l'année 58. Et donc vous avez des photos de cavalcade, des photos des personnes en fait qui d'une certaine manière ont fait vivre toute cette industrie. Et c'était vraiment intéressant d'imaginer ce grand mélange et d'imaginer que ça fait un tout ça fait un tout et c'est un peu cette idée que l'on retrouve dans quasiment tous mes projets où même si évidemment je peins, je dessine, je sculpte, je crée, mais je ne le fais jamais seul. Et donc là, c'est vraiment l'union du Minette Park, de l'atelier de Donneau, des archives nationales, de Jacques Schneider, de mes archives familiales, pour créer cette exposition et ce livre, et pour d'une certaine manière, lui rendre la chose magique.